Ну, на самом деле все получилось достаточно стихийно, потому что очень много людей сегодня посещают выставку э, регионов России, и нам постоянно приходилось отвлекаться на фотографирование. Но я достиг главное. Я показал Санте все многообразие культуры российского народа, потому что как не похож юг на север, так не похож и запад на восток. И вот это разнообразие, которое подарила российская земля, Э, культуре, оно самое главное для меня. Я надеюсь, что Санта увидел это. Я очень доволен, потому что вижу, я видел. И я очень рад тому, что <laughs> он меня пригласил сюда. Я буду рассказать много-много новых дел, что я раньше не знал. Я более-более как большая русская страна Друзья мои, я думаю, что в каждой земле много чудес. И то, что сегодня гостям э, Олимпиады в Сочи я и все вы можете показать вот такой замечательный павильон, как павильон регионов России, это прекрасно. Можно приехать в один город, в, в Сочи и увидеть всю красоту российской земли. Ну и а еще, конечно, если побывать у меня в Олимпийской резиденции. Потому что здесь официальная составляющая, а у меня творческая. А, а, конечно, молодец. Сейчас, сейчас. Скоро знаю. До свидания, друзья мои, до свидания.